चलो अपन लेंगे अब शॉर्ट गन और ड्रैगन लेके हैं दोनों के साथ खेलेंगे चलो साला बहुत दिन हो गया गेम खेले न्यू मोड है लगता है न्यू हम्म, मोड है इसका कुछ चैलेंज करने है मेरे अंदर से आजा आजा आजा मैं ग्लू ग्लू ग्लू ग्लू नहीं लग रहा माता चोट साला ग्लू लगा इतने बहुत सारी का लग जा लग जा ग्लू दबाई नहीं क्या तो यार चलो कोई बात नहीं ओ मातर चोत सले फोस रही गई कांडो इमोट दिखाता है रुक जा रुक जा आप बताता हो तेरे को मेरे को मेरे को बताता है अब मेरे ख्याल से ग्लोल भी नहीं डालूंगा चलो मैं ग्लोल भी नहीं डालूंगा ड्रैगन एक को से मारूंगा भोसड़ी वाले आ गया सांप कैसा लगा कैसा लगा भाग भाग भाग भोसड़ी भाग चल भाग बोला था इमोट नाखो इमोट नाखो देखा